tahu misalnya ini udah lenyap, tapi muncul banyak pikiran, ngantuk, khawatir, rasa bosan, dan sebagainya. Berarti itu adalah hambatan di dalam mental. Maka pada saat itulah kita mengalihkan dengan cita nupasana, yaitu berhentikan proses kama itu. Ada tiga cara. Cara pertama adalah itu selalu sengaja sedot ke dalam. Sedot ke dalam bukan berarti tahan nafas di perut, bukan. Perut sedot ke dalam, tahan ke dalam. Lalu dada busung, bukan berarti nafas tahan di dada, tapi dada dibusungkan dengan dua bahu tarik ke belakang dan selalu menjaga keadaan perut kempes ke dalam, dada membusung, kita dengan cara tahap pertama tahu badan. Kalau badan duduk-duduk-duduk, catat sampai duduk-duduk, Anda tetap mengecek proses keadaan sedot ke dalam, dada busung, tahu badan, sampai pikiran ini lenyap. Apabila pikiran ini sangat muncul lebih kuat lagi, belum bisa lenyap, Anda boleh cara kedua. Cara kedua sama, yaitu kempes simpel, dada busung, nafas tahan di ubun-ubun, lalu Anda sadari badan. Sadari badan ini tujuan adalah lepasnya nafas. Tak perlu memperhatikan uh, hidung kita. Jangan perhatikan hidung. Jangan perhatikan nafas hidung. Tapi kita cukup memperhatikan postur tubuh. Ada dan catat duduk-duduk-duduk. Nanti dia nafas sendiri. Kalau ini pun tidak mau lenyap, cara ketiga yaitu tempat simpul dada busung, nafas tahan ubun-ubun, kita pakai tancap satu kali. Ubun-ubun tulang ekor langsung duduk sentuh sekali-sekali, ulang lagi kempes dada busuk, tancap busuk, secepat mungkin Anda menyadarinya, sampai banyak pikiran banyak